no pueden las tecnologías sustituir a lo que son los modelos educativos vigentes, se tienen que integrar en ellas. Por tanto, se puede entender que el gran reto que tenemos a nivel educativo es que las tecnologías nos ayuden a cumplir los objetivos educativos que en este momento tenemos marcados dentro de los objetivos. Y en concreto, eh, uno de los retos más importantes es que las metodologías de enseñanza-aprendizaje más innovadoras que se están implementando en este momento en los centros tienen que verse acompañadas por las nuevas tecnologías para que el aprendizaje sea más significativo, pero sin que se creen brechas digitales y que eh, la utilización de las nuevas tecnologías cumpla uno de los principios que para la escuela pública es vital, y es que las tecnologías nos ayuden a ser cada vez más inclusivos. Por tanto, no podríamos permitir en la escuela pública que la introducción de las nuevas tecnologías afecte eh, o entorpezca el objetivo principal. Es el éxito escolar de todo el alumnado. Todos los servicios, eh, todas las aplicaciones, todos los dispositivos, todo lo que se está creando en el mundo de la tecnología y en el mundo, el tejido empresarial, puede favorecer, sin lugar a dudas, a la mejora del aprendizaje. Pero todavía es una gran aventura en la que el profesorado todavía no está enganchado, porque como existe una gran invasión de ofertas, de dispositivos, de servicios, de tecnologías, lo que le falta en este momento al docente, que es el que, tiene que guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, es precisamente referencias claras que le ayuden a eh, mejorar su metodología de enseñanza-aprendizaje. Eso significa que lo primero que tenemos que contar para que realmente Lazarus o cualquier otra plataforma o aplicación que sea interesante para introducirla en el sistema educativo, tenemos que contar con que el, docente, primero, la conoce, segundo, la ha practicado en el aula, es decir, por tanto, tenemos que permitir que el docente eh, haga experiencias eh, dentro del aula con diferentes aplicaciones para que eh, el criterio del propio docente pueda ayudar a seleccionar lo mejor y, sobre todo, lo que mejor viene para la tipología de alumnado que tiene en el aula.